давай, я уже сейчас хочу, уже залягу, да спать лягу. Короче, Все? еще раз, Вань, вы пьете здесь максимум вдвоем, а мы зачитаемся, вы смотрите, что... Это получается второй полувагон перед... Э, Бля, мы еще раз... просто выходишь, блядь. Все, отлично. Обойдем. На север, на, на Ярославль. Ты первый или я? Похер. Давай. давай, давай, там едет что-то. Витя, побудь пока в мешке, пусть вот эта хуйня проедет. Все, давай, пошел. Я ждал, пока это проедет. Подвиньтесь. Тихо, спокойно. Не перелезут через то. Конечно. Кекару. Постояли. Что, почекали, блядь? Почекали. Они перелезают через бочки. Лево? Через бочки Ты... на ходу. Я только что да, одна. О, давай, давай, давай, давай. Так, плюс один. ходил на самом деле. Блядь, ты гонишь? Ну, это нихуя не сдать нос пока что. О! Это что, блядь? Это Вох. <laughs> Это Ванечка? Ваня был? Я А я ехал параллельно вам, я прям еду, смотрю, а вы из вагона высовываете. Я даже заснял. Да, да, мы тоже, Сеня тебя видел тоже, как ты едешь. А ты что, один? Ну что, давай, один. давай, а Витюня. они даже не побежали или они не успели? Не успел. Давай. Ваня, сколько вагонов ты перепрыгнул? Я ему звонил, они не уехали. Четверо я не знаю, но у нас буферный огонь слева от состава. Я что-то тоже нихуя не а, понимаю. слушай, это нас, тут поворот, это нам горит, глазок не мигает, значит Владимир. Там скрывает для всех. Значит Владимир, глазок не мигает. А, Если бы был зеленый, ну, то... Ну, похоже на... но это не точно. <laughs> Блять, вот это интрига, сука. А он мигать, он мигать перестал. Похоже сейчас, потому что он на красный переключил. Нет, он же до того, как на 600 метров до стрелки. Стрелка? Владимир, блядь! Это Владимир! И вот на этом моменте я понял, мы едем на Владимир. Спокойно. Там, смотри, этот, вот э, эти два идут на мост, а этот крайний Бернарду, потом после моста. Да! Давай! Ебашь ДС! that. назад, да, я тоже так думаю. Не принять? Стоит, смотрите, видите? Парами светит, сука, вот там вот они. Да там да, автодорога, -мо. Короче, до следующей станции. Это самое лучшее Ты Ты что, тут 45 километров 6? На во Владимире буду ждать. Да, э, он э, на городском трассе, да, Юрьевича Я предложил вообще свалить туда куда-нибудь. Да, свалить, давай свалить. Давайте в жилой квартал, в жилой квартал. Подождем, когда магазин, блядь, все А чего ждать-то? Электричку мы просрали, теперь до часа дня будем ждать. Наталья Владимировна. А там куда свалить? Да. Это наши. Точно? Да. Точно, Давайте, точно. может, подождемся? Давай, давай. Они туда. Они не успеют. Электричка отъехала две минуты назад. А вот мимо нас тут а проехала. а где это экспресс. Сейчас мимо нас обычная проедет. Ближайшая платформа это Владимир. Да пошли а, в город тогда уже. Стороны? Да, давайте все. Пойдемте Пойдем в город. Э, на, э, на вокзал центральный. <laughs> Конечно. Э, Бежит. Вова, это как себе представляет? Нанотехнологии. На скорости, блядь, да? Алло. Алло, вы где? А, мы а, чуть мы сошли а, чуть впереди. Да я понял, но куда вы пошли? Вы к вокзалу пошли. Мы спрятали котелки. Сейчас сделка надо пройти. Тут уже все знают, что мы ехали на этом поезде, если я увижу толпу, то сразу скажу, что это мы. А, -а, -а ну я понял, хорошо. Вы прячетесь, Элка а пройдется, мы выйдем мы... на Блять, мы уже выходим в город, вы, короче, идите там, где мы сошли, в нашу сторону. Я вот. Да, да, вот по ней, идите, поверните на право, для вас это будет направо. Да, я знаю. И вот мы у гаражей будем вас ждать тогда. Окей, Все, давайте. Ждем. Ну все, сейчас они придут.